ምርጫ የሚመዘንበት መመዘኛዎች አሉት። የእኛ ምርጫ በአጭር ጊዜ የተካሄደ ኮረና ጊዜ የተካሄደ በክረምት ጊዜ የተካሄደ ነገር ግን ሁሉም የኤሌክሽን ስታንዳርድ ያሟላ ብለን ነው ክለም የምናደርገው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ትልቅ ስራ ሰርተናል ነው መመዘኛዎቹ ግልጽ እናድርጋቸው ማለት አንደኛው የትኛው ምርጫ ፍትሐው መሆን አለበት። ፍትሐው ስንል የመንግስትና የህዝብ ሀብት ተወዳዳሪ ወይም ተፎካካሪ political ፓርቲዎች በእኩል ይጠቀማሉ ወይ በእኩል ኢነሰንስ ፌር በሆነ ይጠቀማሉ ወይ የሚለው ነው። ይህንን በሚዲያ ተገልጸዋል። ሚዲያ በኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ የሆነ የሚዲያ ድልድል አካሂደናል። ስለዚህ የእኛ የሚዲያ ድልድሉ almost እኩል ነው የሚባል 80 percent ኡ በእኩል ነው። ሌላው ግን ለገዢ ፓርቲ አምስት percent ነው የሰጠ ነው። ከዚህ በፊት በፓርላማ የነበረው ወንበር ስለዚህ አንዱ የፍትሐዊነት መመዘኛ ባጀቱም 80 percent ም አራቱ ፖለቲካ ድርጅቶች ህወሀት፣ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያነና እውነት በእኩል የተካፈሉበት ነው እና በሀብት ክፍፍል fair የሚባለው election ያካሄድ ነው። ሰላማዊ ነበረ። የትግራይ ምርጫ በውስጥ የፖለቲካ ሁኔታ ሰላማዊ ነው። ከፌዴራል መንግስትና ከኤርትራም ከሌሎችም የ security ችግር ያለበት ነው፣ ጫና ያለበት ነው። ግን ይህ ሁሉ ጫና ተቋቁሞ ሰላማዊ የሆነ የፕሪ ኤሌክሽን ፕሮሰስ አካሂደዋል ሳክሰስፉል ሌላ መመዘኛው የህዝብ ተሳትፎ ነው። ፓርቲሲፔሽን የህዝብ ተሳትፎ ይህንን ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሚባል የእኛ ምርጫ የምልዓተ ህዝብ ምርጫ ብለን ነው የምንሰይመው። የትግራይ ህዝብ በታሪኩ እንደዚህ በከፍተኛ የንቃተ ህልና የፖለቲካ ተሳትፎ ያሳየበት ነው። ምክንያቱ ትርጉሙ ሌላ ስለሆነ መንግስትን የመሰየም ተልእኮ ነው ያለው። የትግራይ የራስን እድል በራስን መወሰን በየትኛው ሁኔታ እንደማይገደብ የሚያሳይበት ነው። የትግራይ መጻ እድልም ለመወሰን የሚካሄድ ምርጫ ነው። የትግራይ ነባራዊ የዴሞክራታይዜሽን ጥያቄን የሚመልስ ምርጫ ነው። ስለዚህ የምልአተ ህዝብ ምርጫ ብለን ነው የምንወስደው። የእኛ ምርጫ ህጋዊ ነው። ምክንያቱ የክልል ምርጫ ነው እያካሄድን ያለ ነው። በፌዴራል ስርዓት ነው የምንኖረው። በፌዴራል ስርዓት ደግሞ ፌዴራል መንግስትና ክልሎች አለ። የክልል ጉዳይ የብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጉዳይ ነው። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው የውስጥ ጉዳይ ስለሆነ፣ ስለዚህ የእኛን ኮሚሽን የተቋቋመው የትግራይ ፓርላማ በወሰነው እና ባጸደቀው አዋጅ፣ በአዋጅ መሰረት ደግሞ ኮሚሽኑ ተቋቁመዋል። ስለዚህ የእኛን ኮሚሽን የሚሰራው ስራ ህጋዊ ስራ ነው በትግራይ ህገ መንግስት። ምክንያቱም የትግራይ ህገ መንግስት የትግራይ ህዝብን ራስን ማስተዳደር ሰልፍ የምንለው የትግራይ በዚህ ህገ መንግስት ደግሞ ሉዓላዊ ባለስልጣን የትግራይ ህዝብ እንደሆነ ያስቀምጣል። ስለዚህ ሉዓላዊ ስልጣን ደግሞ በምርጫ እንደሚ መንግስት የተመረጠ መሆን እንዳለበት በምርጫ እንደሚሳካ ያስቀምጣል። ስለዚህ ህጋዊነቱ የሚያጠራጥር አይደለም። ስለዚህ ስለ ህጋዊነት ተጨንቀን አናውቅም። እንደ ኮሚሽን ማለት የተሰጠን የትግራይ ክልል ምክር ቤት ነው የሰጠን ኃላፊነት በአዋጅ ነው የተቋቋም ነው። በዚህ የምርጫ አስፈላጊ የሚባሉ ስራ እየሰራን ነው። ስለዚህ ህጋዊነቱም ራሱ የተሟላ አንዱ የ House of Federation አንዱ ውሳኔም ይህንን አስቀድመው disrupt ለማድረግ ይመስለኛል እንጂ House of Federation ምርጫ ከተካሄደ በኋላ እውቅና አልሰጥም ማለት ይችል ነበር። ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ያለው ያለውን የተለየ ነገር የለውም። የአሁኑ ውሳኔ ከዚህ በፊት ህጋዊ አይደለም ብለዋል። አሁንም commitment ደግሞ ነው commitment ኡን ያሳየ እንጂ የተለየ ውሳኔ የለም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የተወሰነ ውሳኔ international ሚዲያ እና ይመጣል ብሎ ስለገመተ አስቀድሞ ይህንን እንዳትሄዱ ብሎ House of Federation ባለፈው ቅዳሜ ስለወሰነ ይህንን ለማስፈጸሚያ ብሎ ነው የወሰነው ማለት ነው። ለትግራይ ለመከልከል ሳይሆን እነሱ እንዳይመጡና የትግራይ ምርጫ እንዳይታዘቡ አድርገው የወሰነው አድርገን መውሰድ እንችላለን።